Hello and welcome friends Archana का रिक्वेस्ट है और उन्होंने फिर से पूछा है कि थर्ड या फोर्थ कॉलम हो तो उसे क्या प्राइमरी की बना सकते हैं हाँ बिल्कुल बना सकते हैं लेकिन जब भी प्राइमरी की बनाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम uh, जब भी प्राइमरी की बनाएंगे तो एक बार में एक टेबल में एक ही वैल्यू आएगी वो रिपीट नहीं होगी तो आइए देखते हैं यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं क्रिएट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर uh, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फिर यहाँ पर क्लिक करके फिर डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं डिजाइन कर लेते हैं टेबल वन ही रहने देता हूं ये आईडी आ रही है यही प्राइमरी की है ठीक है अब हम चाहते हैं तीसरे चौथे पांचवे छठे या लास्टवे कॉलम में बनाए जैसा भी चाहते हैं कर सकते हैं नो प्रॉब्लम यहां पे मैं कर देता हूं प्रोडक्ट नेम लिखा हमने नेम ओके okay. और फिर यहाँ पर ऑटो नंबर आ रहा है इसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आ जाएगी और इसे रखेंगे करेंसी डेटा टाइप तो यहाँ से करेंसी सी प्रेस करते हैं करेंसी आ जाएगा और फिर यहाँ पर यूनिट कर देता हूँ और यूनिट को हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप और यहाँ से ये जो लॉन्ग इंटीजर दिख रहा है फील्ड साइज इसे हम बना देंगे डबल क्या रखेंगे डबल ताकि हम डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाए और फिर यहाँ पे टोटल तो टोटल जो होगा वो करेंसी डेटा टाइप रखेंगे हम तो यहाँ पर क्लिक करके डेटा टाइप में सिर्फ सी प्रेस कीजिए इसको पहले टेक्स्ट हटा देते हैं फिर यहाँ पे सी प्रेस करते हैं इसको ओके किया और यहाँ से सिर्फ सी प्रेस कीजिए करेंसी पे आ जाएगा ये और करेंसी चूज कर लीजिए ठीक है अगर टैक्स वगैरह देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आया हुआ है और ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में नंबर ठीक है अब हम क्या करेंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे जाएंगे और यहां पर इसे बना लेंगे प्राइमरी की कैसे बनाएंगे यहां पर राइट क्लिक करेंगे और ये प्राइमरी की यहां पे आपको दिखाई पड़ जाएगी अगर राइट क्लिक नहीं भी करना चाहते हैं तो भी यहां पर क्लिक करें और ये प्राइमरी की पर क्लिक कर दें तो अभी ये प्राइमरी की बन गई नंबर भी बना सकते हैं तो ये नंबर कर दिया हमने और यहां से ओके प्रेस किया और ये यस तो ये यहां पे प्रोडक्ट नेम आएगा इसके लिए हम एक क्वेरी डिजाइन कर लेते हैं तो क्रिएट पे चल के क्वेरी डिजाइन पे जाके अब चूंकि 2007 यूज कर रहा हूं तो इस तरीके से हमें करना पड़ रहा है नहीं तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेकर के 2016 या आ, न्यूअर वर्जन की बात करें एम एस एक्सेस की तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो ये लगा लिया अब क्वेरी बनाने के लिए तो हमें क्वेरी डिजाइन में ही जाना पड़ेगा और ये सारी चीजें हमें चाहिए सारे जो फील्ड है वो सारे चाहिए हमें तो सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में लेके यहाँ पे आ जाता हूँ ये आ गए हम अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है यहाँ पे कोलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से बस आपका काम हो जाएगा और ये यहां पे देख सकते हैं आप इस तरीके से ये कर दिया हमने और यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए अब ये सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है यहां पर प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कीबोर्ड प्राइस इसकी जो भी है दो रुपए है ठीक है और मान लीजिए यूनिट तीन कीबोर्ड खरीदा तो उसके हिसाब से टोटल आ जाएगा अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नंबर आ रहा है ठीक है और इसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते तो यहां पर प्रोडक्ट नंबर में मैं डाल देता हूं ए 1001 यानी वन थाउजेंड वन कर दिया हमने प्रोडक्ट नंबर अब ये प्रोडक्ट नंबर आप सेम नहीं डाल सकते जैसे अगर मैं फिर कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड तो हम दोबारा लिख पा रहे हैं आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड अगर हम लिखते हैं और इसका दाम थोड़ा कम है सस्ता क्वालिटी का कीबोर्ड है अब यहाँ पर चार कीबोर्ड हम परचेस कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए कीमत जो है अपने आप आ गई क्वेरी लगाने का आ, ये फायदा हुआ कि यहाँ पे कीमत अपने आप हमें टाइप नहीं करना ये अपने आप आता चला जाएगा अब यहां पर अगर हम 1001 यानी 1001 टाइप करते हैं और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमें टाइप नहीं करने देगा जबकि कीबोर्ड यहां पे भी टाइप किया हमने जैसे ही इसको हटा देंगे हम यहां पे 1001 जो लिखा इसको हम अगर हटा देते हैं यहां से और यहां पे 1002 या और भी कुछ लिख देते हैं तो ये हमें टाइप करने देगा आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं फॉरेन की और इसे कहते हैं प्राइमरी की तो आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने कौन से यहां पे देख सकते हैं ये टेबल में आके दिखाता हूं ये देखिए यहां पे कौन से नंबर को प्राइमरी की बनाया कौन से नंबर तो ये पहला दूसरा ये देखिए पहला रो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पांचवे को मैंने बनाया प्राइमरी की तो बहुत ही इजीली आप कर सकती हैं और उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं thank you for watching this video